Bueno, doncs jo sóc Daniel Granados, eh, estic darrere de l'organització de, de Cultura Viva, que bàsicament és un, una trobada en el que estem intentant doncs, situar a través de diferents experiències i de diferents pràctiques doncs, eh, estratègies ciutadanes o de col·lectius o institucionals que ens apropen a, a el que entenem com una cultura a, eh, pel bé comú, és a dir, una cultura que més enllà d'atendre sectors tradicionals, no? com com a la música, la dansa o sectors que són molt importants, però que en aquest cas ens volem apropar a la cultura des dels vectors polítics que poden atravessar aquests sectors i que poden entendre, de fet, eh, una manera diferent de relacionar-se entre la ciutadania, la cultura i les institucions. Aquests vectors doncs, tenen que veure amb la transparència, amb l'accés, amb la capacitat de generar un model productiu que sigui col·lectiu, que sigui compartit, que sigui de codi obert, amb la capacitat de generar mecanismes de participació en l'espai públic, en els arxius, en el patrimoni de la ciutat. I aquestes són les línies que a través de quatre grans blocs temàtics estem intentant treballar, doncs, com dèiem, experiències concretes eh, i amb gent que està pensant i fent recerca entorn a aquests quatre àmbits que són els de gestió comunitària de la cultura, valors i economies de la cultura, institucions de la memòria i, per últim, eh, laboratoris de la ciutadania. De la ciutadania. Aquestes jornades les estem fent el dia 1 i el dia 2 de març i estan plantejades amb, amb dos, diguem, dos models, dos formats. Pels matins estem fent tallers o taules de treball amb col·lectius de, de la ciutat que estan treballant precisament amb aquests vectors. Els col·lectius són eh, la Hidra i la Ciutat Invisible, que van fer un taller i un grup de treball per pensar doncs, la relació que hi havia entre la gestió comunitària de la cultura i les institucions i si hem de pensar en un nou model, en una nova instància de, de relació a partir d'uns protocols que es van plantejar ahir i que farem un retorn en, a, en aquesta web eh, pròximament. Vam fer un taller també amb Goteo per pensar precisament aquests nous models eh, que proposa l'economia de la cultura des del món digital també. I avui estem treballant amb, amb dos, dos noves línies, dos nous eixos temàtics que estan portant per una banda gifi.net, que estan en, en el marc dels laboratoris de la ciutadania, i per altra banda la Fundició amb el bloc d'institucions de la memòria. Estan, de fet, fent una feina eh, per entendre com seria la gestió d'un arxiu descentralitzat, descentralitzat un arxiu obert i un arxiu que pugui ser utilitzat per la ciutadania eh, d'una manera productiva, és a dir, eh, que puguin remesclar els continguts, que puguin reutilitzar-los i que siguin arxius, doncs això, eh, que es puguin reapropiar d'aquests espais simbòlics també de la ciutat per part dels veïns i veïnes de, de Barcelona. La idea és que d'aquestes jornades surtin com, com dos línies que cal positivar en, en, en dos espais, diguem, un és el del Pla de Cultures 2016-2026 que estem fent des de l'Institut de Cultura de Barcelona, des de l'ICUP, i l'altre és el, el PAM, el Pla d'Acció Municipal, que d'alguna manera és el, el programa de govern de l'Ajuntament que marca aquesta legislatura. Són dos documents molt importants perquè realment situen sobre, sobre el paper no? a quines, són, quines són les línies polítiques i les propostes que d'alguna manera l'Ajuntament es veu eh, abocat a, a en, aquest, eh, en aquesta legislatura. Per tant, entenem que aquesta jornada som una eina que, que ens ajudarà a canviar moltes de les dinàmiques que cal revertir no? en quant a polítiques culturals a una ciutat com a Barcelona. Bueno, és important també pensar que més enllà de, de, tota, de tota la informació que volcarem tant al PAM com en el Pla de Cultures, Mm, bona part dels continguts que s'han estat doncs, treballant en aquestes jornades es volcaran en aquesta web, eh, tant en format de textos que faran alguns dels ponents, eh, com informes dels tallers que faran cada un dels conductors d'aquests grups de treball o d'aquests tallers, i alhora doncs, eh, anirem penjant vídeos com aquests en el que diferents eh, ponents o participants doncs, parlaran una mica del marc en el que han estat presentant la seva experiència i quins són els objectius una mica de, de la seva taula de treball o de la seva taula de debat que hem estat fent eh, doncs, aquests dies avui aquí a Cultura Viva.